राजीव गांधी कला मंदिराच्या सभागृहांमधले आणि फुडली कार्यावळ पुण्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जावपाचें आसा सगळ्यांनी हे कार्य असेल राजीव गांधी कला मंदिरात फुल्ली कार्य आज आमच्या बायटा ग्रँड मास्टर असरात मामल आणि भक्ती कुलकर्णी घेऊन येतात हॉट टॉट आणि सपोर्ट करतली ऑनरेबल स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ गोवा गोविंद गावडेजी हांचे ऑफिशियली द टॉर्च रिले हॅज मित्रांनो खेळ आणि कला म्हणजे गेले पाच वर्षाच्या कार्यकिर्दीत हा सदाच सांगतालो मनुष्याची ओळख जर किल्ल्यांतल्यान जर ओळख निर्माण जावपाक शकता ती दोनूच क्षेत्र असतात एक म्हळ्यार खेळ आणि दुसरं म्हळ्यार कला आणि या दोन्ही आविष्कारांचं दोन्ही क्षेत्रांतलो आज हंगसर सुंदर असो संगम आज घडून येता आणि म्हणूनच खेळाक जेचे महत्व आसा आणि तो घडो जर ताणें गांभीर्यान जर पॅशन म्हणून जर घेतले जाल्यार म्हाका दिसता काही गोष्टी आमी अचीव करपाक शकता आज अनुराग माबाल एखादे खूप शिकिल्लो असतो भक्ती कुलकर्णी एखादे खूप शिकिल्ले असतले पण एका शिक्षणाच्या रूपान आज वळखनात अनुराग मामल भक्ती कुलकर्णी ही आमच्या देशातली एक फामाद असे बुद्धिबळ स्पर्धेतले एक खेळाडू असतात असे म्हणून त्यांची आज जागतिक आज ओळख जाल्ली आसा आणि म्हणूनच मनशाची ओळख जर आम्ही निर्माण जर करतलो तर त्याच्या खातीर हार्ड वर्क हे खूप महत्वाचे असा आणि म्हणूनच हार्ड वर्क जर करतलो जाल्यार belief is very important unless and until there is no belief it very very difficult as to achieve the success आणि म्हणूनच हांव सदांच म्हणटा सक्सेसची जेन्ना व्याख्या करतले प्रत्येक मनीस वेगळ्या वेगळ्या स्पर्धेंतल्यान आमी करपाक शकता वेगळ्या वेगळ्या व्याख्यानांतल्यान आमी करपाक शकता पण हांव की success is not a accident success is not a accident it is a pure and a sheer hard work आणि त्या हार्डवर्कातल्यान आम्ही शिकतली we are going to learn we are going to study and above all The love is very important for its learning and for its doing. आणि म्हणूनच यशाची व्याख्या करत असताना एका रात्यान किंवा एका वर्सान आमकां यश मेळपाक शकना त्याचे खातीर डेडिकेशन डिटर्मिनेशन हे खूप महत्वाचे असतं